Mon peut dit que je ne suis qu'un bon à un vrai loser. Et d'un mot qui sonne, je suis pris dans le coup. Une flèche au cœur, je fais des parties chaudes, et les rideaux, et les lumières. Qu'est-ce que je peux faire coincé sur ma chaise Et chez moi, on va s'envoler déjà parti de la bataille d'un nos déchu. Puis, quelque part, une dernière pause, laissez-moi passer. Oh non, encore un séjour sans lumière, bien en fait. Mais je suis presque là, on s'envolait. suis la catégorie B Dégaler, galets c'est papier. J'en ai rien à faire, pourquoi devoir plaire J'en ai assez de critiquer. Je prends le geste d'une rageuse est restée dans vos petits jeux Y'a rien à faire, pour moi c'est clair Qui est censé être insensé